Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT įkūrėja ir interjero dizainerė. Ir šiandien aš noriu Jums parodyti ir papasakoti apie Compact HPL stalviršius kurie dabar pastaruoju metu yra be galo madingi ir naudojami tiek virtuvėse, tiek voniose dėl savo plonumo, e, dėl modernios išvaizdos ir dėl to, kad jie yra atsparus tiek vandeniui, tiek tikrai daugeliui dalykų. Šiuo metu esu Vilniuje, trukmės salone ir nieko nelaukusiai nuo apžiūrėti šių stalviršių ir pakalbinsiu konsultantę, kuri papasakos apie šių stalviršių subtilybės ir atsakys į mano klausimus. Tai žiūrim. E, gal galit papasakoti, kaip gaminama šita kompakt HPL plokštė ir kas užtikrina jos atsparumą? Melamino ir fenolio dervose yra mirkomi mirkomas kraft popierius. Mhm. Uh e, -huh. Kraft popierius suteikia kraft būtent <laughs> užpildui spalvą, tai Aha. gali būti juodas, baltas, pilkas, šviesiai tamsiai kreminis. Aha. Ir tuomet ant viršaus yra dedamas dekoratyvinis popierius, tai Aha. suteikia dekorą plokštį ir ant viršaus yra dedamas dar papildomas apsauginis overlay sluoksnis, kuris suteikia dar atsparumo būtent šiai plokštei. Mhm. Ir visa tai yra supresuojama labai aukštoje temperatūroje ir taip gauname šį o jie būtinai produktą. 10 mm turi būti. Ne. Mhm. E, Kompakt HPL plokštės gali būti nuo 8 iki 24 mm. Mhm. Populiariausia, žinoma, yra 10 ir 12 mm, bet galime pagaminti ir 8. E, o tikrai šitas plokštės tinkamos voniojai montuoti? Nieko jom neatsitiks? Tikrai ne. Įgeriamumo procentas yra beveik nulis. Mhm. Ir būtent Compact HPL pagrindinis panaudojimas ir yra e, dušo kabinos, stalviršių. O nieko tokio, tarkim, kad e, šalia dušo kabinos arba vonios, kuri yra atvira, bus tokia spintelė su tuo staliu. Nu, su, su kompaktu. Su, jo, su kompaktu. E, tikrai ne, tai yra labai atsparus produktas tiek karščiui, mm. tiek garams ir tiek įbrėžimams ir smūgiams. Ne, ir... Negali būti, kad atšoks, tarkim, plokštę, kažkas atsitiko. Ne. Ir būtent ši plokštė yra labai populiari visuomeninės paskirties baldose, Aha. labai mėgsta sporto klubai, kavinės, Taip. restoranai, nes tikrai, kur praeina didelis kiekis žmonių, e, reikia itin patvarių ir mm. tvirtų produktų. Tai būtent kompakt HPL plokštė puikiai tam tinka. O kokios yra šių kompakt HPL plokščių spalvų užpildų galimybės? Populiariausia tai būtų juoda ir balta, bet Aha. taip pat galime pasiūlyti rudą, šviesiai pilką, tamsiai pilką ir kreminę. Kalbant apie galimybės, Aha. tai čia matote mūsų kompakt plokščių galimybės, tai tikrai jų yra be galo daug. Yra net 40 skirtingų tekstūrų. Mhm tai tikrai nu, nuo lygaus iki grublėto, blizgančio. Čia matinio. 80 procentų net nesumačiusi, <laughs> iš tikrųjų. Ir čia yra dekoro galimybės, tai vienspalviai, medžio, mhm. marmuro, ir taip pat e, metalo ir trazel. Koks jų privalumas, tai jog e, jeigu atsiranda mikroįbrėžimų, tai uždedam servetėlę, e, mhm. užpurškiam vandens ir su lygintuvu mhm. išlyginam ir visi mikroįbrėžimai. Ir čia taip, galim kelis kartus daryti? Taip. Nu, taip. Vėl tą pačią vietą įbrėžti ir taip. vėl užlyginti. Tačiau tai veikia tik mikroįbrėžimams. Jeigu įrėšite labai giliai, tai lygintuvas tikrai nepadės. Aha, supratau tikriausiai lankotės e, tose parodose visose, tai pastebėt kažkokių tendencijų, kas liečia vat, būtent kompaniją? Taip, tai dabar buvau Interzoom parodoje Vokietijoje, tai beveik visur e, stalviršiuose dominuoja būtent kompakt HPL mhm. plokštės ir būtent marmuro dekoras. Mhm. Ir ateityje Manoma, jog dar tikrai kelis metus bus marmurai, mhm. Mm matinės spalvos ir kažkokia metalo detalė. Mhm. Mm o gal galit pasakyti, koks yra skirtumas, tarkim, kainos tarp vat, storo 40 tarkim, mm ir kompakt HPL? Iš tikrųjų, tai labai sunku būtų lyginti, Aha. nes e, tiek kompakto kainos sviruoja, tiek šių storų stalviršių, Aha. nes kompakto kainos priklauso nuo uh, kompakto užpildo, nuo matmenų, dekoro taip mhm. pat. Mhm. Bet o... maždaug kiek kartų, <laughs> jeigu taip galima būtų įvardinti, vidutiniškai. Kelis Sakyčiau, kartus. galbūt dvigubai ar daugiau, Aha. bet irgi priklauso nuo... Bet e, jis gamintojo. yra atsparesnis taip. negu toks taip. paprastas talvišis. Tai tikrai verta taip. investuoti. Tikrai taip. Koks maksimalus plokščių ilgis? ilgis? 4,20 e, m. Mhm. Bet išmatavimų tai turime tikrai skirtingų, gali mhm. būti 4 metrai, virš 2 metrų, mhm. 3 metrai. Ką iš tikrųjų reiktų būtinai žinoti, mhm. kad e, montuojant ar klyjuojant jį, ar su įvorėmis, mhm. tai būtinai reikia palikti vietos lankiojimui. Mhm. Ir jeigu klyjuoja, tai reikia būtinai su tokiais klejais, kurie yra elastingi, nes mhm. šis produktas trupučiuką juda ir lygiai taip pat mhm. su įvorėmis ar mhm Jeigu per stipriai priveršite, tai šitas produktas turi judėti, o jūs neturėtų nieko teikti. Nu, kaip čia? Instrukcijas. Instrukcijas. Taip, mes turim. Aha instrukcijų tokį kaip lapą, kaip mm -hmm. mes siūlome montuoti, kad reikia būti. Ir vad galima, aš tarkim, kaip e, fizinis asmuo ateinu iš jūsų nusipirkti. Ir mes visada ir, duodam šalia. Ir aš lapą, galiu bet, valdininkui va, imti <laughs> taip. ir montuok šitaip. Jeigu vad atsitinka kažkokia nelaimė, nu, <laughs> po kelių mėnesių, ką, tai tada, ką žmogui tada daryti? Skambinkit mum, papasakokit mm -hmm. istoriją, taip. kas buvo ir išanalizuosim ir pasistengsim padėti. Kaip prižiūrėti tokį stalviršį reikia? Iš tikrųjų, jokios specialios priežiūros nereikia, mhm. tiesiog mes nerekomenduojame valyti su šiurkščia servetėlė, mhm. nes galite vis tiek trupučiuką pažeisti, mes siūlome valyti tiesiog su švelne mhm. melamininė mhm. kempinėlė. Mhm. Ir valikliai turėtų būti be nebrazyviniai, kad taip mhm. pat... Ne, Kažkokių specialių valiklių pirkti? Ne, nereikia. nieko nereikia. Mhm. Supratau. Kokie yra didžiausi kompakt HPL privalumai? Tai turbūt vienas didžiausių privalumų, jog yra atsparus e, drėgmiai, mhm. karščiui, įbrėžimams, kad yra lengvas montavimas, taip pat galima plautuvę iš apačios mhm. sumontuoti kad plonas. Lengvai valomas ir taip plonas. Mhm. Taip, bet galima sąlyti su maistu. Mhm. Irgi labai didelis privalumas. Tikriausiai jums labai įdomu pasižiūrėti, kaip e, iš tikrųjų atrodo Compact HPL stalviršiai virtuvės ar vonėse. Tai aš pavyzdžiui sudėjau į straipsnį, įdedu linką apačioje, tai galėsite pasižiūrėti ir pasiskaityti. E, savo Instagram ir Facebook paskirose klausiau sėkėjų, ar jūs žinote ką nors apie šiuos stalviršius tai apie 70 procentų atsakė, kad nežino, bet norėtų sužinoti, jiems būtų įdomu. E, tai dėl to aš ir padariau šį video ir tikiuosi, jis e, jums buvo naudingas. Jeigu turite kažkokių pasiūlymų, apie ką dar galėčiau nufilmuoti video ir išsameu papasakoti, tai drąsiai rašykite komentaruose. Na ir kol kas tiek, tikiuosi, iki kito susimatymo. Iki!